саяси партиялардың мәжіліске өту шегін жетіден бес пайызға төмендетуіміз керек осындай шешімді қабылдайтын уақыт келді өйткені аталған норма заң жүзінде тіркелген партияларды алдағы сайлауларға қатысуға ынталандырады сондай ақ елдегі саяси бәсекенің дамуына септігін тигізеді бұл бастама мемлекеттік саясатты жүргізу үшін халықтың пікірін неғұрлым көбірек қамтып ескеріп отыруға мүмкіндік береді үкімет дағдарысқа қарсы жоспарды тиімді жүзіге асырды соған сәйкес жұмыссыздықтың көбеуіне, тұрғындар табысының жаппай азаюына жол берілген жоқ қолға алынған осы шаралар негізінен тиімді болды